akkurat høvesmål til å skjønne at vi har en, en, en bank som, som bæger er gode for akkurat parstager, akkurat kunder og akkurat størrfølg. Men det, det er ønsker meg at for at vi skulle kunne ta, så trykker vi til viktig vikt at vi er en bank og i tre med London og ikke tve eller tror forskjellige banker. Nå er jeg forsker og jeg, og jeg har så uh, eh, tve vimmer, altså Tord og Rona, og, og samtalsleisene og ja tusu tusu tusu tusu tusu tusu tusu vi tusu tusu tusu tusu tusu tusu tusu er tusu tusu tusu tusu vi tusu tusu tusu tusu tusu tusu tusu tusu tusu Og her at han er det helt klart til åkken trimmer, er det torførenste. Det er at jo trittje åkken er det så helt fra åkken i leierne, og så at det større folk under det leierne er det jo vidt. Så at det samme male for fyrtøkene, og eisen er det vidt i nødlunda samt nye tøkken organisasjonene at jo om kvosso vi nå til er er. er malen. Det eh, til det torsføres til alle igjen. Jeg røyner jo kvosso her at jo ikke på kompromis vi kvarierer. Og så er det lykkes jeg så man ikke er en person når man er leiere, og så en annan person når man er privatfor. Det er røyner jo kvosso her at jo i få at la ganga opp om um vi så må sige. Ikke voisa for eh, nek utsvink, altså jeg røyner at jo heva lengsiktig mal, og halda seg til til lengsikt av malene, inntil sjåan man eisen løyvi har brøyda det. Men han så øyla vel etter eh, er det man tar Bankli og Algerina er utravet i lengsikt malene, så lesna er jo i eh, speistarsfolk, kontar, og for så vidt og ukkosu så her eh, sutja eina meining ui tajna eina meining man tajna jeg trykker som gode leier, så trykker man vel er nødt til, jeg skal ikke være er i hva kvønt men jeg kvosser så her reglerligene at jeg går opp etter om hese malene nå er det rødt. Det er veldig spennende, og det er eh, aldri en fantastisk, fantastisk mulighet jeg få at vi er i Bank Nordic, men det er ikke nå, takk av detta opp i det. Vi gjør, gjør du nærkere eh, organisasjonsbrøtinger, og til at man i samband med organisationsbrötningen finner det av at vi så er og jeg vi skulle være færre folk og så vidare. Og det er helt klart nærke som jeg kan ikke kjøre fra nærke er helt over stått litt om som man sier. Eh, ta uh, akkurat strategi som, ble, som vi fører ut i løyve nå, hun ble fastlagt i 2016. Ta vært et annet rentemiljø, ta vært et annet måte at vi penger stående er, er, er og så videre. Og til hans nye med bare den her brøytingen som er hentet senast 2 år, når vi tog rentemiljøen som er, til vi gjørst er vi nøyest at vi er snæra, eh, og til dem er vi nøyest at vi er enn mer effektiv enn hva vi tatt oss som atlaner eh, fyrir. Og til hans nye er hentet senast 2 år, når vi tog rentemiljøen som er, jeg kan si at tjokken er øyelig viktig alle tingene, og det er en snakke som er nevnt du gjerne vi har kvært i torf først. Det er en balansegang til midtelen, vi tar noen parsteier som helst skulle være nøkter, vi tar noen kumter som eisen skulle være nøkter, og vi tar noen starsfølse som skulle være nøkter. Den balansegangen her i midtelen, halde jeg selv er torfer og ein som man uh, eh, alle tøyne eier at røyne at uh, eh, fyrhalte seg til, at dette ikke kopper iver uh, eh, for nekker på antin persdager, kontar, edla, og på starfsvagtøy. alt anna lyka, svo teir eugjerne vi teka, svo fyr tilfrema fyr eina som tri mån, som oftast er okkur negativt u motvis hinvall. Og teir en balansakont i det landa eiet fyr alda ånda.